Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia. La la aldea Monteolivo está ubicado en Alta Verapaz, en el norte de Guatemala. Su idioma principal es el chi. Monteolivo es una de varias comunidades que se encuentra defendiendo su tierra, su cultura y su vida en el marco de la implementación del proyecto hidroeléctrico Santa Rita. Sin embargo, el Estado ha generado represión en contra de las familias, en contra de las comunidades. Gracias a su lucha han logrado el cese de la represión

Entonces no es tanto que ofrecer un taller, sino es más en la práctica diario que, que podemos intercambiar lo, lo que sabemos. Hot, hot, aquí estamos viendo eh, que están trabajando la caña. Entonces un señor se fue a cortar la caña y fue a cortar y lo trajo y cuando ya está en la casa y se, lavó y lo limpiaron bien bien y después y como tenemos una, una cosita acá para molerla más que todo puede decir una careta se llama careta entonces con eso lo masticamos nosotros la caña y sacamos las, la, jugos y, después primera pasadita y después siempre hacemos los cuatro veces o pasada y, o cinco y lo hacemos bien bien hechas y lo limpiamos y cuando uno quiere sacar jugo de caña para tomar lo hacemos y, si, nosotros queremos hacer de miel para usar para, para café lo hacemos también y otras cositas nos sirven para hacer la caña. Nunca, nunca, nunca hemos visto trabajando eh, en la tierra, por eso nosotros nos costó un poco cuando los compañeros nos están enseñando cómo hacer el trabajo. Hay unos compañeros de nosotros, ¿verdad?, que <laughs> no se animan a tocar la tierra, como ese el eh, lodo y todo eso, ¿verdad? Pero los compañeros, pues eh, empezaron a mover la tierra con sus, pies, ¿verdad? Y algunos compañeros también, pues, quitaron sus zapatos y empezaron a hacer el trabajo, ¿verdad? Algunos, pero no todos también, porque ellos no, no, no conocemos, pues, la verdad. Entonces, más la gente aquí que está acostumbrada, tal vez... Eh, haciendo el trabajo con cementos, eh, con, qué sé yo, con arenas, ¿verdad? Pero como no tenemos piso nosotros, no tenemos dinero en la comunidad, pues me cayó bien todo eso para hacer un trabajo de tierra. Pues para nosotros vamos a seguir bastante trabajando para más que los niños o quien más quieren aprender, pues ahí estamos para que enseñarlos a nuestros compañeros. De esta estufa y este todo, aquí va a quedar en la escuela, porque más necesito o necesario para los niños arreglar refacción o las comidas ahí. Es para nuestras comunidades. Guatemala, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montañas no los puedo regalar. Las tierras. Los minerales los vamos a extraer de las plantas. Yo voy a a explicar un poco de lo que aprendí del machacado de la tus. Tus se llama en Achi Este monte sirve para los insectos para que no dañan a nuestros cultivos que cultivamos en la tierra, pues para que así ya no vamos a seguir comprando venenos, líquidos en los agropecuarios o en cualquier lado que, en que se vende todo eso, para que así vamos a tener una vida mejor. Tal como del medio ambiente y como la de nosotros. ¿va? Las tierras de Huehuetenango, vendiéndolo no se venden, pues mis bosques y montañas de poner mango, piña, piña. Acá el panadero, el futuro panadero, que nos explique un poco qué fue lo que hicimos y qué vamos a hacer. Unos años y medio estoy pensando que yo voy a ser un panadero y al final vinieron ustedes aquí y uno de ustedes saben cómo hacer el pan y yo lo pregunté y le pregunté a cada uno y me dijeron que allá está el, nuestro compañero que sabe hacer el pan y yo hablé con él y después ahí hacemos. Hicimos tres clases de pan y los tres son la galleta y el otro pan dulce y pan salada. El pan dulce es, ahí aprende un poquito qué ingrediente tiene. Y yo le apunté un poco para que yo voy a servir para mí, no solo para mí. Si algunos me preguntan, enséñame, pues ahí estoy dispuesto para enseñar a los demás. Y no solo alguien, sino la comunidad. Sí, voy a seguir más adelante y voy a aprender muchas clases de pan. Y esta igual, Pues recolectamos plantas, buscamos en todas partes, en las calles o en las orillas de las casas o en el patio. A veces se cultivan también y se usan como adornos y eh, otras plantas que nos fuimos a buscar que también hicimos la, tintura, se dice, que también recolectamos los, las plantas y lo usamos con, otros ingredientes y que también podemos eh, beber, pero así en, té. Nos sirve para, también para recuperar nuestra salud y, y además evitar el uso de medicinas que no es natural. Aprendí un poco sobre las plantas medicinales. Me gustó porque me va a servir o van a servir para mis compañeros, para la gente enferma. Pues a mí me gusta aprender de, las medicinas de, plantas porque no, no comprarlo pues, lo que es de químicos, sino que usarlo lo que hay aquí en la aldea.